Βεβαίω και χρειαζόμαστε επενδύσει από το εξωτερικό. Αλλά χρειαζόμαστε επενδυτέ, όχι πειρατέ. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατέ που θα έρθουν όσο επιμένετε, που θα έρθουν βεβαίω. Καταγγέλλετε εδώ μέσα ξεπουλήματα, διαπλοκή, πειρατές. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατές. Πειρατές. πειρατέ, πειρατέ, Πειρατές. Πειρατές.